asko bide Ez aldun posible Joan dena itzultzerik libre Bide, oinazpiko bide Ez aldun posible Izaterik zenbait ezko bizitzarako bidean ere. Biak, elkaplotuak baitoaz. Elkar bizitza zinezkoa delako Euskal Presoi aplikatzen zaien salbuzken legeriak eragindako eskubide horrak eta desagertzen ez badak. Eta, etxerako bidea egiteko, espetxe politikan hain beharrezkoa den erabateko aldaketa hori sustatzeko, puntxezkoa delako elkar bizitzaren bidean ere urratsak ematea. Eta hori, elkarrekin baino ezin izan dugu egin bakoitzak bere aletxua jarriz, erantzukizunez eta respetuz, denak eskubide Bide baten zainena da astea, herri gaztea Luze bidea, gelditzeko bat ere astirik gabe Asia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre